उन्होंने मेरा सारा कैरेट ले लिया एक भी कैरेट नहीं बचा फिर बस एक भी कैरेट नहीं है तो बोला कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल बनी बन सकता हूँ मैं प्ले बॉय बनी नहीं बन सकता मुझे प्ले बॉय बनी बन सोनू गंजा कैसे हो गया हाउ यू गंजा Sonu you are very beautiful Sonu उन्होंने मेरा सारा कैरेट ले लिया एक भी कैरेट नहीं बचा मेरे बस एक भी कैरेट नहीं है उसने तो बोला कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल बनी बन सकता हूँ मैं प्लेबॉय बनी नहीं बन सकता मुझे प्लेबॉय बनी बन सोनू गंजा कैसे हो गया हाउ यू गंजा सोनू You're a stupid persona.